हेलो बच्चों मैं मनवीर सिंह आज डे फोर में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी पार्टनर को जब कोई सैलरी दी जाती है या कोई कमीशन दिया जाता है तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी टॉपिक के अंदर करते हैं इसको कैलकुलेट करने का सही तरीका वो भूल जाते हैं ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है उनको समझाया नहीं गया लेकिन वो भूल जाते हैं तो आज हम उन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे जो भी भूलने का सबसे बड़ा कारण होगा ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज टॉपिक है हमारा कमीशन और सैलरी सैलरी और commission charge to any partner जब हम किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं तो क्या करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं यानी कि दो तरह से क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है आपसे देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हम नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है वो या तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी हो सकता है या वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हो सकता है अब net profit before distribution any of the following items कोई भी आइटम दिए बिना ही जो पहला प्रॉफिट होता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना salary commission interest on drawing सारे ट्रीटमेंट करने के बाद में जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं तो वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे जो भी क्वेश्चन में वो कहेगा अब यहाँ पर दो वर्ड्स आपको परेशान करने वाले हैं देखिए मैंने बॉक्स में बंद किया बिफोर और यहाँ पर है आफ्टर देखिए प्रॉफिट हमेशा नेट प्रॉफिट पर ही चार्ज होगा जो कमीशन हम चार्ज करेंगे वो नेट प्रॉफिट पर ही चार्ज करेंगे और वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला ही होना चाहिए यहाँ पर मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट और distributable profit before commission commission से पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए when commission is charge on the net profit before charging such commission जब वर्ड बिफोर आएगा जब वर्ड बिफोर आएगा तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आपके पास प्रॉफिट है या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा into rate percent upon hundred जो भी परसेंटेज रेट दिया है उसके अपॉन में हंड्रेड कर दीजिए मान लो टेन परसेंट से रेट दिया है फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट से रेट दिया है ना यहाँ देखिए जरा फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो कितना करेंगे 10 बटे 100 कर देंगे अगर 20 है तो 20 अपॉन 100 100 कर देंगे ठीक है ना 30 है तो 30 अपॉन 100 कर देंगे 5 है तो 5 अपॉन 100 कर देंगे तो सीधा आपको रेट अपॉन 100 कर देना है जब वर्ड दिया हो बिफोर लेकिन लैंग्वेज बिल्कुल सेम है अगर वो ये कहे कि जो कमीशन आप चार्ज कर रहे हो उसे भी घटाने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बचेगी उस पर आप कमीशन चार्ज करेंगे अब एक बात बताइए जब हमें किसी अमाउंट का पता ही नहीं है कि वो अमाउंट कितनी होगी तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने की तो बहुत दूर की बात है पहले तो हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है जिससे कि आप डायरेक्टली उस अमाउंट को कैलकुलेट भी कर पाएंगे और माइनस भी कर देंगे मतलब माइनस करने के बाद वाली वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी या यूं कहें कमीशन आ जाएगा आपके सामने तो फॉर्मूला क्या है जो चीज आपने ऊपर ली ऊपर वाले फॉर्मूले में distributable profit into rate percent upon hundred plus rate अब यहां पर क्योंकि हमें चीज का पता नहीं है आइटम का हमको पता नहीं है कि कितनी अमाउंट हमें निकालनी है क्या करना है अब सपोज कीजिए यहां पर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपको 5% दिया है तो कितना करोगे आप 5 अपॉन 105 हो जाना चाहिए 5 बटे 105 हो जाएगा अगर 10 है तो 10 अपॉन 110 हो जाएगा 20 है तो नीचे 120 हो जाएगा तो यानी कि 100 में वो रेट हम प्लस कर देंगे जो भी परसेंटेज रेट आपको दिया गया होगा ठीक है ये तो बात रही हमारे कमीशन की ये चीज हमें कंफ्यूज करती है बिफोर और आफ्टर तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा फॉर्मूला लिखने में कोई परेशानी होने वाली है नहीं बुक में भी आपके दिया गया होगा ठीक है तो अभी हम बात करेंगे सैलरी की तो सैलरी में कोई बड़ी परेशानी हमें आने वाली नहीं है सैलरी किसी भी पार्टनर की मंथली हो सकती है क्वार्टरली हो सकती है तो मल्टीप्लाई करके उसको एनुअली हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सैलरी एनुअली ही जाती है तो अगर मान लो दो हजार रुपए पर मंथ की आपको सैलरी दी हुई है और पर मंथ बोला है उसने तो साल भर में महीने होते हैं बारह तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके टोटल ईयर की जो सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड अब सपोज कीजिए मान लो वो कहता है फोर थाउजेंड पर क्वार्टर की सैलरी है तो 4000 पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल के अंदर चार क्वार्टर्स होते हैं पर क्वार्टर थ्री मंथ्स का होता है हर तीन तीन महीने में एक क्वार्टर चेंज होता रहता है तो साल भर में चार क्वार्टर्स होंगे फोर क्वार्टर से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी बन जानी चाहिए सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है हाफ ईयरली अगर सैलरी दी है तो हाफ ईयरली से दो से मल्टीप्लाई कर लो एनुअली सैलरी हो जाएगी या अगर उसने एनुअली दिया है तो फिर कोई दिक्कत हमें है नहीं अब बच्चों एक बात आपको यहां पर समझनी जरूरी है कि सर हम पहले सैलरी दें कि या हम कमीशन दें तो बच्चों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कमीशन जो हम पार्टनर्स को चार्ज करते हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद करते हैं यानी कि प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस कर दी प्रॉफिट में से कमीशन भी माइनस कर दिया प्रॉफिट में से सैलरी भी माइनस कर दी प्रॉफिट में से जो दूसरे आइटम उनको अब बोनस वगैरह दे रहे हैं वो भी माइनस कर दिए सब कुछ माइनस करने के बाद तब हम उसको कमीशन चार्ज करते हैं इट मींस अगर क्वेश्चन के अंदर सैलरी और कमीशन दोनों चीजें दी गई हूं कि आपको दोनों चार्ज करने हैं तो पहले आप सैलरी चार्ज करेंगे क्या करेंगे सैलरी चार्ज करेंगे पहले ठीक है तो सैलरी आप माइनस कर लीजिएगा जो भी अमाउंट बचेगी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका आ जाएगा उस पर हम रेट परसेंटेज से निकाल देंगे आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और थोड़ी चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे सैलरी और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और फॉर्मूलाज जो लिखे हैं मैंने ये सामने मैं रफ कर देता हूं ये रफ कर दे रहा हूं मैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स निकाल लीजिए आप question number sorry thirty one है क्वेश्चन नंबर है थर्टी वन मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और पेज नंबर आपका है पेज नंबर है two point eight four two point eight four ये पेज नंबर है हमारा ठीक है क्वेश्चन कहता क्या है सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में अमर और भानु और चारों तीनों पार्टनर्स हैं अमर भानु और चारों तीनों पार्टनर्स हैं अमर और भानु को एनुअल सैलरी मिलती है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब देखो सैलरी हमें कितनी दी गई है वन ट्वेंटी पर एनम की सैलरी है पर एनम दोनों को मिलती है अमर को अलग और भानु को अलग एक लाख बीस हजार रुपए की each as they manage the business क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज करते हैं ठीक है net profit for the year is rupees four lakh eighty thousand चार लाख अस्सी हजार रुपए का नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है determine the share of profit to be credited to each partner तो अब वो ये पूछना चाहता है आपसे कि पार्टनर्स को प्रॉफिट की अमाउंट कितनी कितनी मिलेगी तो यहां पर आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो तो profit and loss appropriation account जब हम बनाएंगे तो सिंपली मैं बना देता हूं यहां पर ये देखिए यहां पर हम लिखेंगे by profit and loss account कितना प्रॉफिट हमें गिवन है प्रॉफिट हमें गिवन है four lakh eighty thousand four lakh eighty thousand ठीक है अब यहां पर हम लेते हैं टू सैलरी सैलरी कितनी कितनी है किस किस की है अमर और भानु दोनों को है अमर को भी है और भानु को भी और दोनों की salary one lakh twenty thousand per annum each है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी two lakh and forty thousand ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में रेशियो के बारे में डिस्कशन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया है तो रेशियो जब साइलेंट होता है क्वेश्चन में हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वल उसको हम लोग इक्वल मान लेते हैं तो अब ये जो अमाउंट है बाकी जो बचेगी उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में करते हैं अमर को भानु को और चारू को अब कितनी अमाउंट बची है वो देख लीजिए 480 एटी माइनस टू तो 240 ही बचेगा टू लैख फोर्टी ही बचेगा अब इसको तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो थ्री से डिवाइड करेंगे कितना आएगा एट्टी थाउजेंड यानी कि अमर की अमाउंट भी एट्टी थाउजेंड हो गई भानु की भी एट्टी थाउजेंड हो गई और चारों की भी एट्टी थाउजेंड हो गई और आप क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देंगे और आपका जो टोटल है वो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ थर्टी टू में क्या कहता है एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं टू टू वन का रेशियो है उनका A is entitled to a commission of ten percent A को एक कमीशन मिलता है दस परसेंट का on the net profit net profit for the year is rupees one lakh ten thousand एक लाख दस हजार रुपए का नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है कह रहा है determine the amount of commission अब देखिए ना तो यहां पर बिफोर लिखा है और ना यहां पर आफ्टर लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली जो भी नेट प्रॉफिट दिया गया है उसी पर हम इसे चार्ज कर देंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर हम यहां पर कर रहे हैं थर्टी टू कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं थर्टी टू पेज नंबर 2.84 पर ही है तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है देखिए नेट प्रॉफिट आपको दिया गया वन लैख टेन थाउजेंड का ठीक है रेट जो आपको दिया गया है वो कितना है रेट दिया गया है टेन परसेंट का ten percent on net profit on net profit तो नेट प्रॉफिट पर ही कह रहा है तो नेट प्रॉफिट तो हमें दिया गया है तो कमीशन निकाल दीजिए commission to commission to A. Net profit into ten upon hundred ठीक है तो नेट प्रॉफिट है वन लैख टेन थाउजेंड का इंटू टेन अपॉन हंड्रेड तो कितना अमाउंट हो जाएगा रुपीज इलेवन थाउजेंड आप आंसर चेक कर सकते हैं ग्यारह हजार रुपए का आपका कमीशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बहुत सिंपल है क्योंकि नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली चार्ज करने को बोला है उसने आफ्टर नहीं बोल रहा है उसने बिफोर पे ही चार्ज करने को कहा है क्वेश्चन साइलेंट है तो बिफोर ही मानेंगे ठीक है अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री की तरफ तो थर्टी थ्री में क्या कहता है एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है डीड के अकॉर्डिंग जेड को कमीशन मिलता है दस परसेंट on the net profit after charging such commission उसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद अब हमें पता ही नहीं भैया कमीशन कितना है तो कैसे तो माइनस करें और कैसे कमीशन निकालें तो अभी आपको बताया था कि जो दूसरा मेथड है आफ्टर चार्जिंग में हम rate upon hundred plus rate कर लेते हैं तो बड़ा सिंपल है यहां पर और उसके बाद उसने कहा नेट प्रॉफिट दो लाख बीस हजार रुपए का है तो कमीशन पूछ रहा है बस कमीशन पूछा है उसने कि कमीशन कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हम लोग कर लेते हैं question number thirty three net profit यहां पर आपको दिया गया है दो लाख बीस हजार रुपए का ठीक है ना और रेट परसेंट दस परसेंट है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग यहां पर लिख रहा हूं मैं after charging after charging such commission आप देखिए प्रूफ भी हो जाएगा उसने कहा है कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकलना चाहिए तो वो डायरेक्टली निकल जाएगा तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला तो वही रहेगा दो लाख बीस हजार into ten upon one hundred ten क्योंकि दस बटे एक सौ दस हो जाएगा हंड्रेड में टेन प्लस कर देंगे जितना रेट होगा तो वन जीरो से वन जीरो इलेवन टू जा ट्वेंटी थाउजेंड तो कितनी अमाउंट आ गई बीस हजार रुपए अब खुद सोचिए अब देखिए जरा बीस हजार रुपए की अमाउंट कमीशन आया ना उसका अब क्वेश्चन में यही बोला गया कि बीस हजार रुपए का जो कमीशन अमाउंट है उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर कमीशन निकालना है दस परसेंट तो आप देख लीजिए डायरेक्ट निकलेगा अगर बीस हजार हम दो बीस में से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा टू लैख और टू लैख का टेन परसेंट कितना होता है ट्वेंटी थाउजेंड ही होता है तो वही चीज हमने डायरेक्ट निकाल दी तो इतना सारा का झमेला करने की जरूरत नहीं है ये शॉर्टकट मेथड है सीधा आप इसी से निकाल सकते हो तो यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 में क्लियर है मैथ्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ 34 की तरफ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34 एबीसीडी तीन पार्टनर हैं सॉरी एबीसीडी चार पार्टनर्स हैं फोर थ्री टू वन का रेशियो है उनका और प्रॉफिट अर्न किया एक लाख अस्सी हजार रुपए का डीड में लिखा है कि कमीशन चार्ज करेंगे ट्वेंटी परसेंट सारे मिलके ट्वेंटी परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं और उसे जो है वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टू थ्री टू थ्री के रेशियो में तो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले तो कमीशन निकालो तो कमीशन कितना एक लाख अस्सी हजार का सीधे वन लैख एट्टी थाउजेंड का 20% निकाल दीजिए उसने आफ्टर नहीं बोला है उसने सीधा 20% बोला है तो कितना हो जाएगा 36,000 अब 36,000 को 36,000 को दो तीन दो तीन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसने लिखा है two ratio three ratio two ratio three में दो तीन दो तीन में बांट दो इसको सब ऐसे ही कह रहे हैं एग्रीमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं अब जो है आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है तो इधर से कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास में प्रॉफिट कितना अवेलेबल है वन लैख एटी थाउजेंड तो यहां पर हम लिखेंगे तो कमीशन ए बी सी और डी में two three two three ten छत्तीस दूरी बहत्तर बहत्तर सो और बहत्तर सो दस हजार आठ सौ और दस हजार आठ सौ टोटल अमाउंट हो जाएगी थर्टी सिक्स थाउजेंड अब बाकी जो अमाउंट बचती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगी तो यहां पर क्या लिखेंगे to profit on appropriation transfer to A B C और डी ये रेशियो कौन सा होगा अब देखिए ये रेशियो तो टू थ्री टू थ्री का था इसको तो हमने दो तीन दो तीन में बांटा है लेकिन ये वाला जो रेशियो होगा ये कौन सा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है फोर थ्री टू वन का तो कितनी अमाउंट बन जाती है एक अस्सी में से छत्तीस जाएंगे तो कितने बचेंगे one lakh eighty thousand minus thirty six thousand तो कितना हो जाएगा सेवन माइनस थ्री यानी four one one lakh forty four thousand और डिवाइडेड बाई कर देते हैं टेन तो वन जीरो से वन जीरो कितना हो जाएगा चौदह हजार चार सौ तो 14,400 तो इसका हो गया है ना और 28,800 इसका हो गया तीन जीरो जीरो जीरो तीन चौक बारह एक तीन चौक बारह तेरह एक तीन एकम तीन चार तैतालीस हजार दो सौ इसका हो गया और चार से करेंगे तो अट्ठाईस दुनी छप्पन सत्तावन हजार छह सौ five seven six double zero आप आंसर चेक कर सकते हैं आप आंसर चेक कर सकते हैं one lakh forty four thousand total आ जाएगा और दोनों साइड की अमाउंट बराबर हो जाएगी तो ये क्वेश्चन कौन सा था ये क्वेश्चन था आपका थर्टी फोर ठीक है मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी नहीं आई तो मैंने क्या कैलकुलेशन किया कैसे किया आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जा करके भी देख सकते हैं आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तरफ लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का इस बुक में थर्टी फाइव की तरफ ठीक है रफ कर देते हैं इसे और क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कर लेते हैं बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सैलरी और कमीशन दोनों चीजें दी गई हो तो पहले हम सैलरी माइनस करते हैं पहले हम सैलरी माइनस करते हैं फिर कमीशन चार्ज करते हैं अगर क्वेश्चन में सैलरी और कमीशन दोनों चार्ज करने के लिए बोला हो तो पहले सैलरी चार्ज होगी फिर कमीशन चार्ज होगा ये आप याद रखेंगे क्लियर है बात करते हैं question question number thirty five में कहता है एक्स और वाई को एक्स और वाई जो है पार्टनर्स हैं एक्स को सैलरी मिलती है टेन थाउजेंड पर मंथ की तो पहले सैलरी बना लेते हैं तो salary salary of A A की सैलरी कितनी है सॉरी एक्स है यहां पर एक्स लिख लेते हैं तो एक्स की सैलरी है टेन थाउजेंड पर मंथ तो यानी कि टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व कर देंगे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा पर एनम की सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा बात समझ में आती है क्योंकि हमें सैलरी हमेशा एनुअली ही बनानी होती है पर मंथ की बात कर रहा है अब साथ में कह रहा है कि कमीशन भी है दस परसेंट तो कमीशन हम थोड़ा सा देर में देखेंगे पहले सैलरी बना लेते हैं उसके बाद में इसने कहा है Y is entitled to a salary of rupees twenty five thousand per annum Y को भी एक सैलरी मिलती है वाई को सैलरी मिलती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर एम उसकी पर एनम की ही बना करके दी गई है तो दोनों की सैलरी कितनी हो गई one lakh forty five thousand दोनों की कंबाइंड सैलरी हो गई है फोर्टी फाइव थाउजेंड अगर हम दोनों की बात करें तो ठीक है अब क्या निकालते हैं अब हम निकालते हैं net profit after salaries net profit after salaries अब नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है नेट प्रॉफिट आपको दिया गया फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड का कितना दिया गया है फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड और माइनस सैलरी करेंगे तो one lakh forty five thousand कितनी अमाउंट आ जाएगी देखते हैं जरा तो थ्री जीरो तो एज इट इज आ गए ten minus five is two five one और वन माइनस फोर यानी कि सेवन और ये हो जाएंगे two two lakh seventy five thousand का नेट प्रॉफिट आ जाएगा अब हम बात करते हैं कमीशन की कमीशन की बात अगर हम करें कमीशन ऑफ एक्स अब हम जो कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट यूज करेंगे ना वो ये वाला प्रॉफिट यूज करेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि सैलरी माइनस हो जानी चाहिए कमीशन निकालने के लिए जब भी कमीशन निकालेंगे सैलरी के अमाउंट आपको माइनस कर लेनी चाहिए पहले ही माइनस कर लेनी चाहिए जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की सैलरी ठीक है तो two lakh seventy five thousand पे आप कमीशन चार्ज करेंगे एक्स का two lakh seventy five thousand into क्या कहता है आफ्टर पार्टनर सैलरीज कमीशन दूसरी लाइन में देखिए जहां पर कमीशन की बात कह रहा है commission of ten percent of the net profit after partners salaries partner की सैलरी के बाद तो हमने पार्टनर की सैलरी तो पहले ही माइनस कर ली है ठीक है उसके बाद कहता है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेकिन कमीशन से पहले कितना बोल रहा है दस परसेंट तो टेन अपॉन हंड्रेड कितना हो जाएगा twenty seven thousand five hundred का कमीशन आ जाएगा एक्स का सत्ताईस हजार पांच सौ का कमीशन आ जाएगा एक्स का ठीक है अब हम कमीशन ऑफ वाई निकालते हैं कमीशन ऑफ वाई अब थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कमीशन ऑफ वाई में कहता है ten percent of the net profit after charging all salaries तो ऑल सैलरी वाला प्रॉफिट तो दो लाख पिछहत्तर हजार ही है तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो इसको two lakh seventy five thousand ठीक है क्या कहता है उसके बाद में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन साथ में सारे के सारे कमीशन भी चार्ज कर लेने हैं सारे कमीशन मतलब एक्स का भी और वाई का भी तो आप खुद देखिए एक्स का कमीशन तो हमें पता लग गया तो एक्स का कमीशन माइनस कर देते हैं उसने कहा ऑल कमीशन ऑल मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के कमीशन तो कमीशन जो एक्स का था सत्ताईस हजार पांच सौ उसको तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं अब ऑल में वाई का खुद का भी कमीशन आता है वो हमें पता नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे इस पूरी अमाउंट पर हम 10 अपॉन 110 कर देंगे है ना आसान देखो x का कमीशन तो डायरेक्टली माइनस कर दो क्योंकि x का कमीशन तो हमने निकाल लिया y का कमीशन हमें पता नहीं है तो y का कमीशन निकालने के लिए 10 अपॉन 110 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन तो ऑल में एक तो ये हो गया और एक ये हो गया जो 110 हमने किया है ठीक है डायरेक्टली हो जाएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं सत्ताईस पांच में दो पिछहत्तर में सत्ताईस पांच सौ जाएंगे तो कितने बचेंगे 500 यहाँ पे चार चार चौदह में से सात गए सात और आगे बचते हैं छ छ में से छ में से दो जाएंगे तो चार two two lakh forty seven thousand five hundred पे ten upon one hundred ten हम लोग कर लेंगे ग्यारह से कैंसिल करते हैं तो ग्यारह दूनी बाईस और फिर दो ग्यारह बाईस हो गया ग्यारह पंजे पचपन और डबल जीरो यानी कि बाईस हजार पांच सौ रुपए तो सत्ताईस पांच सौ का कमीशन एक्स का और बाईस पांच सौ का कमीशन वाई का अब उसने कहा है लास्ट में show distribution of profit show distribution of profit अगर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करेंगे देखिए सैलरीज तो हमें पता लगी गई कमीशन एक्स का और वाई का और लिख लेते हैं तो एक्स का तो सत्ताईस हजार पांच सौ और वाई का बाईस हजार पांच सौ ये सब घटाने के बाद भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है और आप क्वेश्चन कर देंगे तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं नीचे से ठीक है और क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं profit and loss appropriation account बना लेते हैं profit and loss appropriation account कितना नेट प्रॉफिट आपको दिया गया था फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पर हम लिखेंगे by profit and loss account four lakh twenty thousand तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम टू सैलरी ठीक है सैलरी सैलरी किस किस की है एक्स और वाई की कितनी कितनी है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये हो जाएगी one lakh forty five thousand और यहां पर हम लिखेंगे टू कमीशन किस किस का एक्स और वाई का twenty seven thousand five hundred and twenty two thousand five hundred तो ये कितने हो जाएंगे फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार हो जाएंगे ठीक है अब चार लाख बीस हजार के अमाउंट में से इसको भी माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जो बाकी बचेगा वो प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है आ, नहीं दिया गया तो इक्वल इक्वल हम लोग मान लेंगे अगर रेशियो नहीं है तो इक्वल इक्वल हो जाएगा एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंस निकाल करके कर सकते हो आप बड़े आराम से कोई दिक्कत नहीं है 195 420 में से माइनस कर दो दस में से पांच गए पांच ग्यारह में से नौ गए दो और दो two lakh twenty five thousand two lakh twenty five thousand तो ये हो जाएगा one lakh twelve thousand five hundred and one lakh twelve thousand five hundred इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं और आप चाहें तो कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक कभी एंड नहीं होता हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है जिस भी बुक में आप क्वेश्चन सर्च करेंगे कुछ ना कुछ बातें आपको अलग से मिलेंगी कुछ ना कुछ बातें आपको अलग से मिलेंगी तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे बुक चाहे कोई सी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है टी एस ग्रेवाल को हमने इसीलिए चूज किया ज्यादातर बच्चों के पास में टी एस ग्रेवाल ही होती है टी एस ग्रेवाल से वो लोग स्टडी करते हैं आप चाहे तो एस सी शर्मा डी के गोयल चतुर्वेदी अग्रवाल सिद्दीकी कोई भी बुक आप यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बेटा एक बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस पे उन पे फोकस करें जो क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड हो यानी कि बोर्ड में पहले से पूछे गए हों इसके बाद हम एक वो भी सीरीज शुरू करेंगे जो बोर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है उनको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे ठीक है वो कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं तो बच्चों मैं मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका चीजें बतानी जो भी है जो भी कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन आ जाता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए ओके बेटा थैंक यू आज के लिए ये टॉपिक था दोबारा से प्रैक्टिस करें आपको बहुत फायदा मिलेगा बोर्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसी तरह से हम पूरी बुक को सोल्ड आउट करेंगे चाहे पार्टनरशिप है कंपनी है एनालिसिस जो भी चैप्टर्स आपके हैं जो भी टॉपिक हैं और जो टॉपिक एक्सक्लूड हो गए हैं उनको छोड़कर यानी कि 2020-21 का जो कंटेंट है उनको हम लोग क्लियर करेंगे बाकी सब चीजें बाद में ओके बेटा thank you and have a nice day